z moich doświadczeń wynika, że e, programy i stowarzyszenia działające na rzecz e, osób starszych, seniorów robią ogromną robotę. Dziękuję im za to e, i wszystkich seniorów zachęcam do uczestnictwa.